julle, Heidi van Stencil Works hier. As jy nie tussen op die kanaal, asseblief druk die subscribe knoppie en jy gaan gereeld video's van ons sien. Vandag se video is 'n klein lekker vinnige video. Dis om al daai afvalstukkies wat ons almal maar bymekaar hou en ek weet party mense gooi dit weg, maar ja, gaan vandag vir jou wys om niks weg te gooi nie. Goed, die van julle wat my Facebook inskrywing gesien het waar ek hierdie uh, eh, dekorbord gemaak het, uh ek het 'n A2 papier van Karoshik gebruik. Die rede voor is ek wou gehad het hy moet heeltemal dek. Ek wou nie randjies gehad het wat ek moet inverf nie. Goed. Dan wys ek vir julle nou hoe lyk die A2 as hy vol is. Is en omdat ek net tot daar gebruik het van die haas het ek die bodeel afgesny in onderdeel. So hierdie dele dele gooi jy nie weg nie. Jy gaan dit weer gebruik. So sit dit vir jou in 'n in 'n houer waar jy dit kan bære tot volgende keer. Nou dis wat ek vandag gaan doen. Ek het hier is dele van daai papier wat ek eenkant gehou het, wat ek nou uitgesny het. Uh, ek het wel ekstra blaartjie ekstra blaartjie uitgesny om by hom te sit en ek wil jous julle wys dat jy goed kan las. Goed. Dan wil ek net vir julle wys hierdie waarop ek gaan werk die decorbord. Wat ek met, dit is een gewone ronde bord. Ek het nou net gaaikies en goed toegemaak op hom en dan het ek die gewone hout deurknoppies het ek gegaan en ek het dit onder vast gesit ek sal julle nou wees, het ek vir julle het ek vast geskroef ek het hom geskroef en ek het hom geplak so dat hy ordentlik vast is Goed, julle sal sien ek het klaar die bord onder geverf en dan gaan ek nou vir julle wys hoe maklik is dit om jou afvalstukke te gebruik en iets te maak. Nou voor almal vir my vra, hierdie klei embellishments het ek self gemaak. Ek het die gewone dasklei gebruik en dan het ek twee eh, van mold iets se molds gebruik. Die roos ene wat julle hier kan sien wat ek herhaal het en dan die klein strang enetjie wat ek dan ook weerskante van die rose gebruik het. Goed, dis maar net om om my bietjie meer definisie te gee dat hy nie so plat op perfekte is nie. Nou die kleure wat ek gaan gebruik is omdat my rose daai pink het, is dit baie moeilik om nou te besluit watter pink gaan hier nou reg vir gaan. So ek het dit probeer hou by so lig as moontlik, laat dit by al al al die kleure inpas. Daarom gebruik ek Tellamie se prinses. Prinses is deel van die ek, wat ek net seker maak voor ek nou verkeerd sê, is van die Vintage Carousel collection. Dit is meer jou sagte pastelkleure. Ek is baie lief daarvoor want dit is vir my amper klassiek. Jy kan dit saam met enigiets gebruik. So soos julle sal sien, hierdie pink is daai regte melkskommel ligte pink. Julle sal sien my verf is bietjie dikker. Ek hou daarvan om my verf 'n bietjie oop te maak dat hy tekstuur kry. Ehm um, as jy hom dunner wil verf, dan maak jy net jou kwasnat. Ek maak in elk geval my kwasnat as ek begin verf. So ek soek hom ek begin die verf en dan doen ons die eh, eh, die papier. Nou goed, spuit net eers. Hierdie besigheid nat. Nou. As dit vir jou voel of jou verf nog steeds te dik is, dan spuit jy maar net weer uit. En dan begin ek. Jy sal sien dit is 'n baie ligte kleur. So ja, hy gaan vir jou ehm um, dalk te lig wees. Jy gaan dalk twee of meer ehm uh, laag moet opsit en dan moet jy net sorg dat jou verfkwas soos gewoonlik nie weer hare afgee nie. Maar ek verf ek verf nie plat nie. Ek verf in verskillende rigtings. Jy kan selfs as jy wil dit doen en dan verf. So dit hang alles af waarvan jy hou en wat jou smaak is. Maar soos ek sê, ek hou van tekstuurverf. So vir my ek hou nie van plat verf nie platverf het sy plek, maar soos ek sê, maar hier is nou maar my smaak. As jy verf babbeltjies maak, jy moet onthou chalk paint het chalk in. So hy gaan dalk vrimmeltjies maak, al wat jy doen is jy vee dit af. punts kom, omdat hier klein spasiekies is, hou ek daarvan om eerder daar die stippelbeweging te doen, om, jy kan dan, as jy om mooi gedek het met die verf, dan kan jy weer soos verfbewegings doen, maar om hom eerst toe te kry, wat ek gewoonlik doen, is ek doen my stippelbeweging, dan kry jy hom in al die klein gaaikies en areas in, en selfs in die klei ook, en dan kan jy gaan, en jy verf hom. En jy doen dit dan doen jy die gewone verfbeweging, maar hierdie is nogal vir my belangrik om hom heeltemal te dek. Ek gaan hierdie die embellishments 'n wit dry brush bo oor gee. So maar om hom eers gedek te kry doen ek dit maar so. Goed, en daar's hy klaar geverf. Ek gaan hom nou eenkant sit. Hy vat so 20 minute na 'n halfuur vir die eerste laag om droog te word en dan sal ek die tweede laag op hom sit. En daar sê hy het twee lae op wat nou 100% droog is en nou nou kom jy lekker speel deel. Nou eerste wil ek my embellishments uh wat ek met die Maldit mold gemaak het, wil ek net so 'n bietjie 'n draai brush gee dat dit nie so plat lyk nie jy kan nou gaan en dit met jou anti-glaze doen. Um, rede kom ek het nie nou wil doen nie, is ek wil nie een donker effect skep nie, ek wil meer een sachte effect met hierdie boord hee. Dit so min as moendlik verf op jou plaas en dan is dit so makkelijk soos dit. Ek weet, dit gaan dalk op camera moeilik wees om die wit te sien, maar maar jy kan hom dan so 'n bietjie draai brush, jy sal sien dan die jou jou raised areas vang dan 'n bietjie die wit meer op. OK, en dan omdat ek dit nou 'n bietjie oral die wit bietjie wil doen, draai brush op. Soos ek sê, is baie moeiliker om op die kamera dit dalk te sien. Maar ek gee hom net, dis maar net dat jy als so'n bykie van saam voeg. Ok, en nou is die draai brush klaar en nou begin ons by die afvalstukke van my decoupage papier van Karoo Chic. Nou ek het hulle klaar uitgesny en dan ek plaas hom altyd 'n bietjie oor die rand. En dan omdat ek gevoel het dis baie vaal, het ek 'n ekstra blaartjie uitgesny uit my afvalstukkies en ek gaan hom dan nou daar vasse. Nou soos julle al by vorige kere op my video's gesien het. Goed, jy kan nou gaan en jou prent aan die agterkant eers plak en dan bo-op ek maak dit net vir myself makliker. Nou goed, nou 'n lekker kwas. Enige kwas waarmee jy jou sealer kan aansit en dan soos julle nou weet, ek gebruik Calamie se uh swart sealer. Dit is 'n verskriklike lekker sealer wat 'n baie lekker gladde afwerking gee. So, en dan begin ons. Ek laai my klas kwas redelik vol en dan sorg dat hy 'n bietjie oor jou rand gaan kan die rand dan beter afwerk en dan trek ek hom net vas en ek begin en ek druk basies my sealer deur. Sorg nou net dat jy nou nie ander goed op jou prentjie het nie. Stofdeeltjies of goed nie. Want as hy geplak is, is hy geplak. Daar's hy. Ek werk altyd maar van my kant af en as jy nou foutjies maak soos ek word daar 'n bietjie ver voorkom, is dit nou ook nie 'n doodsaak nie. redelijk vast. Dan nou hier waar het kom, waar ek hierdie stukkie wil inset. Vat hom dan nou maar net en wikkel hom so bykie in, want ek het hom nou perfect gesnui dat hy daar moet in. So jy moet nou net sorg dat hy oorals daar en dan druk jy hom nou maar bykie vast. moet jy baie versigtig wees want anders doen jy nou wat ek doen hier. In hierdie geval sal dit nou beter wees dat jy hom maar eers plak voor jy aangaan. Maar nou ja, soos julle weet, baie keer maak mense baie plek vir jouself moeiliker. dan sorg jy maar net dat jy oral vir al jou rande laat hy lekker vas is. Jy kan maar genoeg sealer opsit en dan omdat dit 'n bord gaan wees, kan ek seël ek nou maar die hele ding. Jy kan jou jou seël maar jou embellishments ook. seker dat jy nie haartjies of iets het wat op jou ding gaan lê nie, want soos ek sê, as hy vasgeplak is, is hy vasgeplak. albei en Belishments maak seker jy gaan oral in. En daar sê, daar sê geseel. Jy kan hom nou laat droog word en dan hou ek daarvan om my goed so 2 of 3 laag te gee, gewoonlik maar 3 laag. En na die derde laag dan sê hy nou 100% geseel, dan kan jy jou rande afwerk en dan sê hy reg om te gebruik. En dis so maklik soos dit hoe om jou afvalstukkies uh dekoupage papier nog te gebruik moenie weggooi nie. Hierdie een byvoorbeeld kom uit die Karoshik se kers um ehm, ontwerpe uit en wat ek met hierdie ding sal doen is ek sal dit op 'n kouster sit en dit dan vir my kerstafel gebruik. So ek moet nooit hierdie afvalstukkies weggooi nie want julle gaan dit weer kan gebruik. Haai julle en daar is hy klaar. Sy het nou haar drie lae Eh, van jou sealer opgehaat. Al wat ek ekstra gaan doen het eh, wat ek nou ongelukkig nie afgeneem het nie, is ek doen soos wat ek dry brushing doen, doen ek dit op die rande net in sirkel bewegings om hom net bietjie sagter te maak dat hy deel van die van die bord lyk, laat dit nie net lyk soos 'n ding wat geplak is nie. Maar dit is hoe maklik dit is om vinnig jou afvalstukke te gebruik en iets daarmee te doen. En ek hoop julle het iets geleer vandag en dan gaan volg ons asseblief op die sosiale media netwerke soos Facebook, TikTok en Instagram. Lekker dag julle almal, sien weer. Bye.